An Saya masuk kantor. Mbak, beli dua gak dipotong, Mbak? Iya, jadi 30. 我们。 maksudnya saya tata rapi bu iya. biar kalau mencari kan enak ya iya, enak. banyak loh hai kita baru mengikuti seminar habis kita di lift habis eh, seminar وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين Tuhan kami Segala puji dan sanjung hanyalah untukmu Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Perkenankanlah kami semua yang hadir di tempat ini Dengan segala kerendahan hati kegiatan seminar nasional dan pecah buku penguatan komisi yudisial. Ya Allah, Ya Rahman, kami melakukan kegiatan ini dengan tujuan mencari ilmu dan berdiskusi untuk merumuskan model strategi pengawasan hakim dalam rangka reformasi peradilan guna mewujudkan peradaban bangsa dan negara kami. Mas, kalau punya tulisan caranya apa sih Mas biar bisa diterbitkan? Tulisan bentuk apa itu? Tulisan indi, tulisan Tulisan kayak buku tulisan gitu? Artikel dari kita bisa uh, eh, Se seleksi. Seleksi pasti terus uh, biasanya kalau itu mengirimkan via email mm -hmm. Eh, ke redaksi mm -hmm. atau memang biasanya ada